Moun, nan yon tasan. Ne mwa don yon takou yon moun yon? Ebe tanim yon mi? Moun, te li men anou. Sa koup touro ser. Mwen ap bezwen de vole. Voilà. Men na fatel yon tal la bingo. Yon voun amene de pe se gilma. Kou di sabari. Sarve ti. Kou di gilma sabari. Kou di gilma sabari. Sabari korokabou. Yon douf lenni. Yon mann ta yoran yon kou di la wou li. Hmm? A tap la. Gilma sabari. Moun apen yon pati nete tanide. Yon ble. Yon te sabari la be konan. Ha? jika bodi kodi fila gimba ngika saba amata nini mbe mimi hapana yeka ni mlele eh, Allah hoteli wari ba bendo ai bojo sila ningo tata nimbla Mahmoud ibe farale la kwe bojo sila gimba nitanaye diga kono to eh ne ta ci yana bodi fila ni mina amine e ko mine o e be boni ne tan awa n'u y'a minɛ e de don dɛ n'u y'a minɛ e de don dɛ et puis et puis kana n tɔgɔ fɔ dɛ n b'o f'i ye depuis sisan baasi tɛ. mahamudu jɛnatigɛ yɛrɛ ye nin de ye n'i ma dɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la i b'a kunbɛn yɔrɔ dɔ la. ɔ a ma ɲun n'an taara n'u ka fɛnw bɛɛ ye u bɛna minɛ dugu ma an bɛ mun fɔ. u nana n'an ye mun kama mun na u y'an jigin o tele. mɛ u ma na k'an ka taa n'u ka minɛnw ye. o bɛnnen don artiste bɔ de la sidiki ninnu de mana na u bɛ jigin o tele bɔ la depuis n ma na n y'a fɔ pete ale ɲɛna ani den de n k'u ka taga an bila appartement na n m'o tele bɔ kɔnɔ yan an ka taa. baasi tɛ. a e Bonjour monsieur. Bonjour. pour rentrer chez vous Oui. Je peux voir, il y a quoi dans la valise hmm? Je peux voir, il y a quoi ici Non, c'est nos habits. C'est pour qui la valise C'est pour lui. C'est pour qui la valise C'est pour lui. C'est pour, vous la valise Ok, d'accord, venez, venez ici. C'est pas pour moi. Non, venez ici. C'est pour qui la valise C'est pour qui la valise C'est pour qui la valise